У Франції глядач скам'янів перед телевізором після шоу канадського гіпнотизера. Таким його і застала дружина. З трансу чоловіка вивів крик і рятувальники. В Україні масові сеанси, принаймні публічно, не проводять. Але аферисти часто використовують гіпноз, щоб видурити у жертви гроші. Наталя Малярчук шукала методи протидії. Чтобы нам было весело, эмоционально, Він збирав тисячі на стадіонах і мільйони перед телеекранами. Його сеанси лікували невиліковних. Кашпіровського шанували і водночас боялися. Сьогодні масовий гіпноз в Україні поза законом. Професійні гіпнотерапевти кажуть, це серйозний інструмент, який може зробити добро, а може й нашкодити. Гипнозом имеют право заниматься и проводить его только врачи, гипнотерапевты, врачи, психотерапевты. Это как нож, которым можно отрезать красиво хлеб, нарезать сыр или колбаску для гостей, а можно просто пырнуть в живот и убить. Максима ошукали ще у студентські роки. Жіночка спитала в нього, як пройти до бібліотеки, а той і не счувся, як замість відповіді дав їй гроші. аура у тебя там вот побитая, да, пороблено тебе, сделано, я тебе помогу. Ну вот, чтобы помочь, нужно, есть у тебя денежка какая-то с собой, ну, даю ей там какие-то деньги, Рекспекс-фекс. а еще, ну, давай, и... События дня звернулися до фахівця і на собі випробували, як аферисти вводять людину в оману. Печаль я вижу в твоїх глазах. А ну посмотри на мою руку, посмотри на мою руку, посмотри на мою. Результат журналіст без телефону. Щоправда, після сеансу мобільний повернули. Чого не скажеш про гроші Максима. Та тепер він навчився протистояти гіпнозу. Гіпноза не существує, є саме гіпноз Если человек желает этого и хочет, и хочет получить вот эту какую-то непонятную помощь, э, по руке, по ауре, по ладони, на кладбище вернутся к нему деньги в 12 ночи, то он ведется на это. Если он совершенно четко осознал, что сейчас у меня большая сумма, и я ее сейчас потеряю, Озброєні знаннями йдемо на вокзал шукати ромів. Саме їх вважають майстрами гіпнозу. Вони якось так. Заїхали, попросили, попросили, тиждень пройшов, якісь одні їхали, другі приїхали. Ну так, вахтовий метод. То есть одних и тех же тут и вы и не наблюдаете, Ну их да, не не бывает. міняється. Після години очікувань побачили Ренату. Виявилося, вона противниця гіпнозу, радить нікому не давати руку для ворожби. А есть еще, знаете, такие, которые, ну вот как-то, я не знаю, там в состоянии гадают, да, в состоянии транса. А потом все снимают, что им Бог наказал. Скажи, что я сказал, цыганка перед. Не верь никогда никого сладкому. Максим погоджується, каже, насправді руку беруть не для ворожіння, а тому, що така відкрита поза робить людину вразливою. человек с вытянутой рукой долго, долгое время пребывающий в этой позе, он уже в трансе. То есть рука это не совсем не для того, чтобы там что-то нагадать, это просто способ введения в транс. Тож уберегтися від жорсткої психологічної атаки цілком реально, якщо просто триматися подалі від потенційних гіпнотизерів. Наталя Малярчук, Олексій Клюка, Сабиття дня, канал Україна.